Здравствуйте, с вами Александр. Покажу вам немного центральный рынок Калининграда. Наверное, рынки похожи по всей России. Этот рынок находится на старой немецкой территории. Вроде бы здесь была конюшня, но точно не знаю. Может быть, кто-нибудь из местных скажет, кто знает. В комментариях напишите, пожалуйста. Тут мини такой рыночек по вещам. Был большой рынок, его закрыли вещевой. О, клубничка. Спасибо, девочки. Ну, вроде даже пахнет. Обычно покупаешь вот эту раннюю клубнику, она совершенно не пахнет. Спрашиваешь, местная? Местная, местная. Она вся в одинаковых ящиках у людей. Ну, наверное, откуда-то везут. Ну, может быть, конечно, и местная. Но я сомневаюсь. Раньше бабушки с ведрами стояли, торговали. А в последнее время я не могу найти, где они торгуют. Несколько раз приходил на рынок покупать и не находил вот этих вот бабушек с клубникой, которая домашняя, ну, которая с Вот клубничка. Очень сладкая. Килограмм 250 рублей. Видите, как все чисто, аккуратно. О, бычок. Кто-то бросил. Помидорки. В супермаркетах выбором меньше. И там, в принципе, ну, если, например, хочешь купить помидоры, то на они вообще никакие. Редко что-то нормальное можно купить. Здесь я покупаю зелень обычно. Пучки довольно-таки большие, стоят недорого. Здравствуйте. Всякие орешки. Обычно орешки покупаю вот в конце, если прямо идти по среднему ряду. Там несколько рядков, у них между ними конкуренция. И, в принципе, можно нормально купить дешевле гораздо, чем в магазине. О, морковка местная, 60 рублей. Лук, например, в супермаркете хороший вообще купить очень трудно у нас. Постоянно гнилой какой-то, а на рынке можно всегда найти. Вот, перец. 100 рублей. Ну, не очень хорошего качества, но, в принципе, нормальный, можно выбрать. В магазине около 200. В принципе, люди нормально на камеру реагируют. Это коротенько такое будет видео. Я просто сам шел сюда по своим делам. И решил заодно вам снять. То, что не выкладываю в последнее время видео, просто очень занят, поэтому не получается это сделать. Потому что, чтобы выложить, это нужно собраться, специально куда-то поехать. А я постоянно целый день занят и приезжаю только вечером домой. Просто реально некогда сделать. Вот здесь я покупаю орешки. Можете посмотреть цены. принципе, на этом буду заканчивать. Здесь еще есть молочный павильон, мясной павильон. Там тоже, в принципе, порядок, нормально все. Так что приходите на рынок, покупайте. Пару раз вот так походите, и потом уже в супермаркете особо покупать не будете, потому что здесь действительно можно купить дешевле и самое главное, можно выбрать качественный товар. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.